La banca estafa, roba i especula. La banca explota els països més empobrits eh, pel capitalisme i a sobre fan en el nostre nom i el que és més greu, amb els nostres diners. Existeixen alternatives. Les coneixes? El 19 de desembre l'economia solidària fa pam a la banca.